السلام عليكم اليوم غنوريكم كيفاش تكريو انشان سور يوتيوب اول حاجه خاصو يكون عندكم compte جيميل دابا انا عندي compte جيميل ديال la chaîne ديال يوتيوب آه غندير لي ajouter un compte ياك بعدا باش نمشي نكري un compte ياك كنمشي plus d'options كنديرو كري ان كونت كتخرج لينا هاد la page هادي من بعد باش كتخرج من هاد لاباس كنملئو هاد المعلومات من بعد باش نملئوها غنتلاقى انا وياكم من بعد كتملئو هاد المعلومات كاملين le nom ديال la chaîne هذا لو برينو هذا le nom هادي سميتها ادغاج جيماي ها الموت باس كتكتبوش كتعاودو هنا التاريخ ديال المهم كتحاول تقاد دوك المسائل هنا هادي لافوت اي ايماي اكتيف ما درتش لادغيس ديال la chaîne ديالي درت واحد لادغيس اخرى donc آه غندخل numéro التليفون من بعد باش ندخل numéro التليفون غيصيفطوا لي واحد الكود من بعد خاصنا بعد نوريكم اوكي يلا بسلام بعد باش كتدخلوا كتسالو كاع المعلومات اللي خاصكم كتخرج لكم هاد la page هادي كتكليكو كذا هادي كديرو جا بعد جاكسبت غتخرج لكم هنا ال numéro ديالكم هنا message texte appel vocal انا غندير appel vocal continuer هنا كيصيفطو لك ال numéro التليفون كتمشي تشوفو وفي الاخر بعد انك كتصيفط ليهم آه، كيس لا هما اللي كيصيفطو لك الكود في appel vocal ولا في ميساج كتدخلوا الكود ديالي انا هو ربعة واحد non euh, c'est pas contre le ah, c'est pas non 3 4 le code que le quoi là on continue but 4 je le commande la passe 4 clés quoi la continue quand je me suis oublié non quand je clique là c'est mis en youtube بخي كتدخل لكم هذا خصك تبدلو داك على حساب ديك هذي يقولك على اونتخي نكست غنديرو على اون بغيت نونجستريها YouTube. هذه هي لا هي البطلاشين ديالكم تمشيو تكليكو في ماشين كريت شانل غتخرج لكم حيت اول مره هذه غتخرج لكم هذه هكا تكون كتكون حيت بغيت على تقدر تبدل السميه دير اللي بغيتي بحال دابا راه مثلا بغيت هذه بغيت آه، مثلا بي آه، ماشي هتطلع دي في ار بي مثلا كنديرو كنكليكو على كري اون شين كنتسنى واحد شويه بعد كتخرج لنا هادي هادي قال لك تبدل هادي عبر هادي تبدل بزاف د الحوايج آه كاين بزاف د الحوايج كاين كانت كتبدل هادي ولكن عبر طريقه اخرى آه ان شاء الله في فيديو جاي هادي غندير هادي la première partie وكاين لا دوزيام بارتي اوكي يلا بسلامه